वक्त आपको बहुत ही अहम खबर से आगाह करते हैं सरगोदा के एक निजी अस्पताल में अजीबो गरीब बच्चे की पैदाइश एक आंख ना मर्द ना औरत बड़ी मुश्किल से चैनल ने फुटेज बनाई डॉक्टर्स और वालदेन की नुमाइंदा शमशेर शराजी से अस्पताल और लवाहिकीन को मंजरेआम पर ना लाने की दरख्वास्त जी शमशेर शराजी जरा तफसीत से आगाह कीजिएगा असलम जी जी शमशेर हुसैन शराजी सरगोदा से प्रोग्राम बेनकाब से ये जो आप फुटेज बच्चे की देख रहे हैं ये सरगोदा का एक सरगोदा के नवा में एक निजी हॉस्पिटल है जहाँ पर इस बच्चे